ылдамдыктын убакыттан болгон көз каранды графигинен ылдамдануу окко болгон проекциясын тапса болот баштапкы ылдамдык 6 метр секундага барабар 2 секунда убакытта ылдамдыктын проекциясы 2 метр секундага барабар ылдамдануу проекциясынын формуласына сандарды коебуз ылдамдыктын x огуна болгон проекциясынын формуласы